Jamani, makofi makofi makofi makofi makofi! Tafadhali naomba tupige makofi kwa mabingwa wa kihistoria wanazindua jambo lao. Makofi makofi makofi kwa wingi tafadhali. Kuna maswali? Nauliza, kuna maswali? Kuna maswali? Sasa tushazindua rasmi gesi. Hapo kuna gesi ya nyumbani, kuna gesi ya ugenini, kuna circuit kama kanuni zinavyotaka, lakini kuna gesi kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Asanteni sana, naomba tupige makofi kwa wingi kwa uzinduzi. Asanteni sana, asante sana Africans, asante sana GSM kwa kutuletea jezi bora. Naomba tuishuhudie jezi. Asanteni sana, na sasa